いきなりステーキに行ってお肉食べたくなっちゃいましたねいきなりステーキじゃなくてもちろんいいんですけれどもあの私のイメージやっぱりステーキはいきなりステーキなんですよねうんあー導かれるかのようですねおとびさんに入ろうかなどうでしょう